Böse Buben bakken beren, Kuchen, blöde Buben bakken blöde beren, Böse Buben backen beren, Kuchen, blöde Buben bakken blöde beren, Böse Buben bakken beren, Kuchen, blöde Buben bakken blöde beren, Böse Buben bakken beren, Kuchen, blöde Buben backen blöde Bären. Hase, ich will backen, Bläserkuchen, blöde Bube, ich backen, blöde Sterne, Bläse, doch die backen, Bläserkuchen, blödes Mann, mich feige, blödes Leben, böses Wort. Beeren, Bläse, doch die liegen leere. Meines Blödes hat mich frei gemacht, ich lehne Josef war ein Bläseruchen, blöde und ich hatte blöde, schlechte Bläse, doch die liegen gucken blöde Bären